hello and welcome friends Microsoft Access सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम आ रही हो फिर मैं आपको यहां पे दिखाता हूं ये आ, कैसे तैयार किया गया है ये देखिए यहां पर नेम ऑफ आइटम आ रहा है और यहां पर टोटल हो जा रहा है उस नेम ऑफ आइटम और रेट के हिसाब से टोटल हो जा रहा है क्वांटिटी का भी टोटल हो रहा है टोटल का भी टोटल हो रहा है फिर डिस्काउंट कितना मिला उसका टोटल परसेंटेज भी दिखा रहा है और अमाउंट कितना हुआ वो भी दिखा रहा है टोटल डिस्काउंट अमाउंट तो कैलकुलेट हो ही रहा है परसेंटेज के हिसाब से लेकिन उसका भी टोटल होता जा रहा है अब यहां पर मैं एक आपको एंट्री पास करके दिखा देता हूं जैसे एक एंट्री और पास करता हूं मैं इसमें जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा रेड चिली पाउडर ये लिखा red chilli powder P O W D E R तो ये हो गया रेड चिली पाउडर और रेड चिली पाउडर लिखने के बाद एक पैकेट चालीस रुपए की है तो ऐसे ऐसे 200 पैकेट्स कितने के आएंगे वो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया इस पर दो परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा लीजिए एक सौ साठ रुपये डिस्काउंट आ गया और इसका भी टोटल हो क्या गया मतलब टोटल जितना आप करते जाएंगे उसका टोटल यहाँ नीचे शो होता जाएगा ये कैसे हुआ कैसे किया इसी के बारे में बात करेंगे सबसे पहले चलते हैं यहाँ से एक क्रिएट पे जाकर के एक टेबल ले लेते हैं तो ये टेबल पे आ गए ये न्यू टेबल हमें मिल गई है और यहाँ से इसका नाम आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं लेकिन फिलहाल मैं यही रहने देता हूँ और यहां पर आईडी रख देता हूं ठीक है आईडी रख दिया अब आपको क्या करना है सिंपल वे में यहां पर आईडी को आईडी ही रख करके आगे बढ़ना है यहां पर हम चाहते हैं नेम ऑफ स्टॉक आइटम ठीक है या स्टॉक आइटम कर देता हूं स्टॉक आइटम ये दे दिया स्टॉक और फिर दे दिया आइटम तो ये हो गया स्टॉक आइटम और यहाँ स्टॉक आइटम के नेम आएंगे आप चाहे तो ड्रॉप डाउन में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर स्टॉक आइटम की प्राइस आएगी तो प्राइस को हम हमेशा रखेंगे करेंसी डेटा टाइप ठीक है ये 2007 यूज कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर मैं अमाउंट यानी कि क्वांटिटी कर देता हूँ क्यूटी बाई क्वांटिटी ठीक है और क्वांटिटी को हम क्या रखेंगे यहाँ पर नंबर डेटा टाइप रख लेते हैं आप चाहे तो इसको डेसिमल बनाने के लिए यहां से जाकर के और यहाँ पर आप डबल भी कर सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है अब यहां पर टोटल करेंगे इसका टोटल करने के बाद आपको क्या करना है यहां पर आपका रिजल्ट आएगा तो इसे बना दीजिएगा नंबर डेटा टाइप यहां से टोटल हम नहीं करेंगे ठीक है यहां से टोटल हम नहीं करेंगे यहां पर आता हूं तो यहां पर अब टोटल के बाद डिस्काउंट देंगे डिस्काउंट तो ये लिखा डिस्काउंट सिंपली डिस्काउंट इस तरीके से लिख दीजिएगा एकदम आसान है और यहां पर इसको नंबर रख दीजिएगा फिर यहां पर आते हैं तो यहां पर हमें क्या करना है यहां पर हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है ठीक है तो यहां पर लिखा मैंने डिस्काउंटेबल अमाउंट ओके तो ये हो गया डिस्काउंटेबल अमाउंट और डिस्काउंटेबल अमाउंट आपको लिख करके क्या करना है यहां पर नंबर डेटा टाइप रख देना है तो ये नंबर डेटा टाइप रख दिया हमने बस हो गया काम यहां से व्यू पे जाइए और इसको सेव कर लीजिए इस तरीके से ये नजर आएगा लेकिन अभी हम यहां पर काम नहीं कर सकते क्योंकि हमने क्वेरी बनाई नहीं है तो यहां से चल करके क्वेरी डिजाइन पे जाकर के और फिर एक क्वेरी बना लेते हैं हमारा टेबल टू था तो टेबल टू ले लिया हमने और इस तरीके से ये stock item price QTY quantity total और सारी चीजें लेते चले जाएंगे discount discount table amount okay ये सारी चीजें हो गई यहाँ पर क्लिक किया यहाँ पे कॉलन लगाया यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन किया टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं प्राइस इनटू यूनिट तो ये हो गया price multiply by unit U N I T U N unit हो गया इसको क्लोज करने के बाद अब क्या करना है यहां पर रखना है डिस्काउंटेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा ये हमें समझना है ठीक है तो डिस्काउंटेबल अमाउंट कैलकुलेट करने से पहले एक काम और हमें करना है वो क्या करना है वो आपको बता देता हूं हमें चलना है वापस से अपने टेबल टू पर ये टेबल टू पे आए और इसे लेना है डिजाइन व्यू पर ये ध्यान रखना है कि जो ये डिस्काउंट वाला अमाउंट होगा यहां पर इसे हमें बना फील्ड साइज को डबल रखना है आपको क्या रखना है डबल तो यहां से सिंगल के बजाय D O U B L E double रख लीजिएगा इसको और फॉर्मेट इसका रख दीजिएगा परसेंटेज तो यहां से जाइएगा तो ड्रॉपडाउन में आपको परसेंटेज मिल जाएगा बस इसे परसेंटेज कर दीजिएगा बाकी सारी चीजें सही हैं अब हम वापस से आते हैं कहां पे यहां पर क्वेरी पर आते हैं तो ये आ गया इस तरीके से ठीक है अब क्या करना है पे डिस्काउंटेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा केवल यहाँ कॉलन लगा करके यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा और टोटल तो हमारे पास पड़ा ही हुआ है टोटल में ही हमारा डिस्काउंट छिपा होगा तो ये टोटल हो गया मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे यहां पर कर देंगे डिस्काउंट क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज में है तो यहाँ पर कोई अलग से फॉर्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं सारा फॉर्मूला की सेटिंग पहले ही हो चुकी है यहाँ पे केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए डिस्काउंट से और ये हो जाएगा काम ठीक है आ, यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं ये प्राइस में पी आर आई छूट गया है जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है ये पी आर आई सी दे देंगे बस काम हो जाएगा और यूनिट तो है ही नहीं यूनिट तो बनाया नहीं हमने और यहाँ पे क्यू टी वाई था तो इसके वजह से दिक्कत हो रही है ये सब दिक्कतें आपके साथ ना है इसके लिए आप ध्यान रखिएगा ठीक है सावधानी से काम करिएगा ये हो गया और यहाँ से अब व्यू पे क्लिक कीजिए ये काम हो गया है अब ये डिस्काउंटेबल अमाउंट भी कैलकुलेट करके देगा अब यहाँ पर स्टॉक आइटम का हम नाम लिखते हैं चलिए नाम लिखते हैं जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया आर आई सी राइस ठीक है प्राइस है तीस रुपए किलो और यहाँ क्वांटिटी है छह सौ किलो ठीक है यहाँ पे आ गया इसके हिसाब से टोटल फिर यहाँ डिस्काउंट इस पे पांच परसेंट का दे दिया और देखिए डिस्काउंटेबल अमाउंट अपने आप कैलकुलेट हो गया देख सकते हैं यहाँ पे कर दिया plus P U L S E plus किया और यहाँ पर कर देते हैं पल्स एक सौ दस रुपए किलो और यहाँ पर 500 किलो पल्स की बात करेंगे और यहाँ पर डिस्काउंटेबल अमाउंट तीन परसेंट है तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये डिस्काउंट कैलकुलेट होकर आ जाता है ठीक है फिर यहाँ पे कर देते हैं कुछ और like mustard oil mustard O I L oil तो यहाँ पे देखेंगे तो मस्टर्ड ऑयल का भी पूरा डिटेल कैलकुलेट होकर आ जाएगा एक सौ पचासी रुपए लीटर है ठीक है और यहाँ पर 400 लीटर मस्टर्ड ऑयल की बात हो रही है तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये आ जाता है और यहाँ पे चार परसेंट का डिस्काउंट मिल गया लेकिन अभी हम टोटल नहीं कर पा रहे यहाँ पे टोटल करने के लिए क्या करना है आपको यहाँ पर टोटल दिखाई दे रहा होगा इसी पे क्लिक कर दीजिए क्लिक करेंगे नीचे यहाँ पर ये आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर आपको क्या करना है जो भी करना है मैक्सिमम निकालना मिनिमम निकालना जो भी निकालना है आप यहां से सीधा निकाल सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है देख सकते हैं अभी हम फॉर्म व्यू पे हैं ये पुराना वाला फॉर्म है ठीक है यहां पर हमने कोई फॉर्म नहीं बनाया हम डायरेक्टली टोटल करना चाहते हैं लेकिन हम टोटल यहां से नहीं करेंगे अब इसको हम फॉर्म बनाएंगे तो पहले इसको सेव कर लेता हूं क्वेरी 2 के नाम से ही सेव कर लेते हैं चलिए आप चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं और यहां से चल करके एक फॉर्म बनाते हैं ठीक है यहाँ पे मोर फॉर्म आपको मिलेगा डेटा शीट व्यू भी मिल जाता है और मॉडल डायलॉग और फॉर्म विजर्ट भी मिल जाता है सीधा आप फॉर्म बना सकते हैं किसी भी तरह का फॉर्म बनाएंगे ये कैलकुलेट हो जाएगा अगर आप चाहते हैं डेटा शीट व्यू में कैलकुलेट करना तब तो बड़ा आसान हो जाता है काम यहाँ डेटा शीट व्यू पे क्लिक कीजिए या आप आ चुके हैं डेटा शीट व्यू में ये क्वेरी टू नाम दिखा रहा है आप चाहे तो इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं तो चलिए अब चेंज करते हैं चलिए चेंज ही कर लेते हैं यहाँ से सेव करते वक्त इसका नाम मैं चेंज करूंगा फॉर्म क्यू लिखूंगा फॉर्म क्यू ठीक है तो ये लिखा फॉर्म क्यू और इसको आ, आ, ये ऑलरेडी कोई नाम है फॉर्म क्यू के नाम से तो यहाँ पे फॉर्म क्यू वन कर लेता हूँ और ये करके इसको सेव किया अब क्या करना है यहाँ पे यहाँ पे होम टैब पे जाएंगे तो ये आपको टोटल हाईलाइट मिलेगा क्योंकि हम हैं अभी फॉर्म के डेटा शीट व्यू में फॉर्म के डेटा शीट व्यू में है क्वेरी के डेटा शीट व्यू में नहीं है तो यहाँ पर इस पे क्लिक कर दीजिए टोटल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये टोटल यहाँ पर दिखाई पड़ेगा अब आपको किसका किसका टोटल चाहिए जैसे प्राइस का टोटल चाहिए तो यहाँ पे सब क्लिक कर दीजिए ये प्राइस का टोटल आ जाता है फिर यहाँ पर सम पे क्लिक कीजिएगा तो ये क्वांटिटी का भी टोटल करके दे देगा और यहाँ पर टोटल का टोटल चाहिए तो यहाँ पे सम पे क्लिक कीजिएगा तो ये टोटल का टोटल भी करेगा और डिस्काउंट का टोटल भी आपको कैलकुलेट करके दे देगा ठीक है देखिए ये सब कैलकुलेट कर रहा है क्लियर है बात तो यहां से इसको सेव कर लीजिए और जब इसका प्रिंट आउट देना होगा तो थोड़ी सी सेटिंग आपको करनी होगी